Hast auch du schlechte Angewohnheiten, die du gerne mal würdest, ähm, aufgeben Oder gehörst du auch zu den Leuten, die Sachen, die man nicht so gerne macht, so ein bisschen ab und zu eine Tendenz haben, die so ein bisschen auf die Seite schieben und dann sagen, ah, das mache ich dann schon mal und es dann irgendwie nie, nie machen? Je nachdem ähm, sind die meisten von uns schuldig, um ähm, Sachen, die wir nicht gerne machen, aufzuschieben oder eben so ein bisschen in schlechten Gewohnheiten uns zu verstricken. Und im Yoga haben wir einen Grundsatz, der heißt Tapas. Hat nichts mit der spanischen Essenskultur zu tun <laughs> und den Tapas, wo man dort serviert, sondern das bedeutet alle Praktiken, die man machen kann, wo man so das innere Feuer aktivieren. Das heißt, Feuer steht symbolisch für die eigene Willenskraft. Und zwar ist das, kannst du dir vorstellen, wie ein Muskel, den man trainieren kann zu sagen, oh nein, weißt, ich kann das nicht ändern und so und mm, alle können das, nur ich nicht. Im Yoga sagt man ganz klar, auch du kannst Sachen ändern, es braucht einfach Willenskraft dafür und die trainieren wir damit trainieren, indem wir uns trainieren, Sachen anzupacken, die wir eigentlich am liebsten nicht machen und auf die Seite schieben. Das heisst, wenn du gerade ein bisschen überlegst, was sind Sachen, die du eigentlich weißt, die würden dir vielleicht sogar gut tun, aber du machst sie nicht. Oder Sachen wie vielleicht die Steuererklärung, wo man äh, sagt, ach, das mache ich dann schon mal an, ah, das mache ich dann mal. Und dann schiebt man es immer mehr raus. Wir wissen alle, wenn wir es einmal gemacht haben, dann ist es gut und dann fühlen wir uns auch gut, ist wunderbar. Aber wir brauchen Willenskraft, um äh, Projekte anzugehen und um wichtige Sachen anzugehen. Und möchte ich dich anspornen, wirklich eine eigene Challenge sozusagen zu machen. Und wenn du das nächste Mal merkst, dass du wieder etwas möchtest, ein bisschen ausweichen oder mm, am Morgen früh joggen und dich bewegen, ah, doch lieber noch schlafst oder ähm, vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, was es bei dir genau ist, aber wenn du dich das nächste Mal ertappst, dass du sagst, ah oh, nein, das mache ich lieber nicht oder das mache ich dann später. Challenge ist, zum zu sagen, Eins, zwei, drei und machen nicht so viel überlegen, sondern es einfach machen und durch das den Muskel, die Willenskraft in dir rein stärken, so das Feuer, könnte man auch sagen, wirklich so den Drive, den du in dir rein hast, das anfangen zu trainieren, weil das führt zu besseren Angewohnheiten und hilft dir, deine schlechten Angewohnheiten können zu transformieren und durch das werden sich auch viele Sachen in deinem Leben verändern und kannst du wieder Meister über dein eigenes Leben werden und durch das viel mehr Selbstvertrauen Selbstvertrauen aufbauen, aber auch viel mehr Kraft und Stärke, um zu wissen, hey, ich kann das im Fall. Und aus dem Muster rausfallen, so, ah, ich kann das nicht und ah, sondern nein, Eins, zwei, drei, zählen und machen es, angehen und dich nachher gut fühlen, wenn du hast können Sachen erledigen oder Sachen gemacht hast und ein kleines Glücksgefühl dabei haben. Ich freue mich aufs nächste Mal, mit dir nächste Yoga-Tipps anzuschauen.